लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में डेटा दाखिल करें और अपडेट करें गुज़िस्ता ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि किस तरह एक फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स जोड़ें इस ट्यूटोरियल में चलिए सीखते हैं कि किस तरह एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए डेटा यानी एदादोशुमार दर्ज करें और डेटा अपडेट करें ये करने से पहले अपने फॉर्म डिजाइन में सिर्फ तीन और तब्दीलियां करते हैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं अगर वो पहले से खुला नहीं है और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं और हम books issued to members form खोलेंगे ये करने के लिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर दाएं पैनल पर books issued to members form पर दाएं क्लिक करें और फिर एडिट पर क्लिक करें हम फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं यहाँ सबसे पहले फॉर्म का साइज तब्दील करें जिससे कि ये छोटा और कम मुतासर कुन नजर आए ये करने के लिए हम आपके फॉर्म विंडो की ऊंचाई और लंबाई कम कर देंगे हम ये फॉर्म विंडो के ऊपर और बगल में क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करके करेंगे अब आपके फॉर्म के उन्वान का फॉन्ट तब्दील करते हैं सबसे ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट को एरियल ब्लैक और साइज 12 में बदलते हैं आखिर में फॉर्म कंट्रोल्स के टैब लेआउट को देखते हैं ये हमें फॉर्म कंट्रोल्स में एक मखसूस तरतीब में जाने के लिए कीबोर्ड टैब बटन का इस्तेमाल करने में मदद करता है मिसाल के तौर पर ऊपर और नीचे ये टैब ऑर्डर या तरतीब कहलाता है अब बेस फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स के टैब ऑर्डर को खुदकार तरीके से ऊपर से नीचे मुतयन करता है चूंकि हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस को हटा दिया है और दो नए लिस्ट बॉक्सेस और चार बटन शामिल किए हैं हमने हो सकता है कि टैब ऑर्डर मिला दिया हो लिहाजा हम इसे अभी ठीक करेंगे फॉर्म डिजाइन टूल बार में जो आमतौर पर विंडो के नीचे मिलती है हम आइकन्स को ब्राउज करेंगे यानी देखेंगे और टूल टिप के साथ आइकन खोजेंगे जो कहेगा एक्टिवेशन ऑर्डर चलिए इस आइकन पर क्लिक करते हैं अब हम टैब ऑर्डर उन्वान के साथ एक छोटी पॉपअप विंडो देखते हैं इन फॉर्म कंट्रोल्स को तरतीब देने के लिए या तो हम अज्जा को क्लिक ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं या हम मूव अप या मूव डाउन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं लिहाजा चलिए टैब ऑर्डर को जैसा तस्वीर में दिखाया गया है वैसा मुतयन करते हैं हमने कर लिया लिहाजा चलिए इन तब्दीलियों को सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करते हैं ठीक है अब कंट्रोल और एस दबाकर अपने फॉर्म को सेव करते हैं और फिर हम फॉर्म विंडो को बंद कर देंगे और आखिरकार हमने अपना फॉर्म डिजाइन पूरा कर लिया अब अपना फॉर्म जांचते हैं मेन बेस विंडो में चलिए books issued to members form को इस पर डबल क्लिक करके खोलें अब फॉर्म डेटा एंट्री मोड के तौर पर खुला है उनवान पर तवज्जा दीजिए जो कह रहा है form to track books issued to members और यहाँ हम बुक आईडीज और मेंबर आईडीज के मुकाम पर बुक टाइटल्स और मेंबर नेम्स देख रहे हैं और इसके साथ ही बुक्स इश्यूड टेबल का पहला रिकॉर्ड है हम देख रहे हैं कि बुक टाइटल के सामने ऑटोबायोग्राफी नुमाया है और मेंबर नेम के सामने निशा शर्मा नुमाया है और हम बाकी फील्ड्स भी देख रहे हैं अब हम नीचे फॉर्म नेविगेशन टूल बार में आइकन्स का इस्तेमाल करके सारे रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं चलिए अब दूसरे रिकॉर्ड पर जाते हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि रुकन जैकॉब रॉबिन ने मैकबथ किताब ली है और मानते हैं कि वो अब किताब वापस कर रहा है लिहाजा ये मालूम इस रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं इसके लिए हम एक्चुअल रिटर्न डेट में टाइप करेंगे मिसाल के तौर पर सेवन सेवन 11 और चेकड इन फील्ड को चेक यानी मुंतखब करें ये मालूमात सेव करने के लिए हम सेव रिकॉर्ड बटन दबाएंगे जो हमने यहाँ रखा है तवज्जा दीजिए कि बटन धुंधले हो गए हैं मतलब ये है कि अब ये इस्तेमाल करने के लिए गैर फ़ाल हैं लेकिन अगर हम इस रिकॉर्ड को दोबारा तब्दील करें तो बटन दोबारा फाल हो जाएंगे ठीक है अब चलिए अंडू चेंजेस बटन को जांचते हैं इसके लिए चलिए Conquest of Self book title पर क्लिक करके रिकॉर्ड को तब्दील करते हैं और फिर एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड में फाइव सेवन अलेवन टाइप करते हैं तवज्जा दीजिए कि दोनों सेव रिकॉर्ड बटन और अंडू चेंजेस बटन इस्तेमाल के काबिल यानी फ़ाल हैं अब चलिए अंडू चेंजेस बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तब्दीलियां जो हमने पहले की थीं वो मनसूख हो गई हैं तवज्जा दीजिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के मुकाम पर मैकबथ नुमाया है और actual return date 7 slash 7 slash 11 है ठीक है अब डिलीट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं मतलब हम इस दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं बेस डिलीट के लिए मोहतात है लिहाजा ये हमें होशियार करके एक तस्दीक के लिए पूछता है अभी के लिए चलिए आगे चलते हैं और यस बटन पर क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड वाकई में डिलीट हुआ है स्क्रीन से जा चुका है और इसके मुकाम पर हम अगला रिकॉर्ड देख रहे हैं आखिर में फॉर्म पर आखिरी बटन जो न्यू रिकॉर्ड है पर क्लिक करके एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं चलिए कुछ वैल्यूज टाइप करते हैं क्योंकि इश्यू आईडी खुद ब खुद बनने वाला फील्ड है हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ चलिए जैसा तस्वीर में दिखाया गया है वैसा डेटा जोड़ते हैं इंद्राजात को सेव करने के लिए सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें हमने कर लिया हमने डेटा का इंद्राज और अपडेट करके फॉर्म को चेक कर लिया यहाँ एक मश्क है अराकीन की मालूमात दिखाने के लिए एक फॉर्म बनाएं। फॉर्म को देखने में मुख्तसर बनाएं। फॉन्ट बोल्ड करें सेव और न्यू रिकॉर्ड बटन जोड़ें इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर फॉर्म डेटा के इस ट्यूटोरियल के अख्ताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह एक फॉर्म में डेटा दाखिल और अपडेट करें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मावनत स्पोकन ट्यूटोरियल डॉट ओ ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया